Salut! Uh, astăzi vreau să-ți improvizez despre a întoarce. Mă uitam ce înalt e copacul ăsta. Uh, mă simt inspirată de Daniel Zărnescu de la Construim Imperii, profesorul meu de coaching, care a recomandat printr-un articol să ne uităm la filmul Everest. În seara asta o să mă uit. Și spune că cei care au reușit să ajungă sus pe Everest, în mare majoritate, spun că nu e important să ajungi acolo, e important să te întorci. Probabil că și în copacul ăsta nu e important să te urci până sus, ci important cum faci să și cobori. Mă gândesc că a întoarce, mă, duce cu gândul la cum dobândești un succes, cum faci să te și întorci și să ajungi de unde ai plecat, măcar cu gândul, ca să nu te înfumurezi prea mult. Pentru tine ce înseamnă a întoarce? Ceau!